Radio Godella, 98.0 FM y radiogodella.com. A Radio Godella, La Represa, un programa de debate, de diàleg, de reflexión y de introspección. en definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esprà, amigues i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Xino Chano, ja duem quatre programes, la veritat és que estem molt contents per com ha anat tot això, no, Miquel? Vull dir, estem avançant a poc a poc en el nostre projecte. Sí, poquet a poquet anem avançant, ja tenim vora 200 amics en Facebook, que és un, una fita important per a, per a ser un, uns nouvinguts en, en este món de la ràdio. I res, ja com ja sabreu és que ens aneu sentint habitualment, tenim un, un convidat i sempre li donem pas a que s'autopresente per dir forma i sinà que no ho allarguen, allarguen més i li donem pas al nostre convidat. Eh, bon dia per la vesprada. Eh, primer que res, gràcies per, per haver-me convidat al programa. Eh, soc Ricard Sant Andreu, eh, soc pilotari professional, Eh, vaig néixer el 10 del 7 del 88 en Castelló de la Ribera, una localitat de, de la Ribera Alta. I a banda de jugador, eh, sóc també llicenciat en Educació Física, eh, actualment estic cursant un màster d'investigació a la Universitat de València i estic coordinant un, uh, un projecte de comunicació que es diu eh, un diari digital que es diu pilotaveu.com. Eh, molt bé, Ricard, moltes gràcies per haver respost a la nostra cridada. I la primera pregunta és una cosa que em sobta un poc, és que has dit que eres pilotari professional, professional Eh, però jo tenia entès que normalment els pilotaris professionals eren només els d'escala de, els i corda, que és qui té circuit professional. Eh, podries explicar-nos un poquet més aquesta cosa per a, per a la gent? Sí, això és un poc que s'ha quedat estandarditzat, s'ha quedat un, un poc com que el professional és, és, és, és més el d'escala i corda. Això ha sigut perquè els mitjans de comunicació i el món empresarial, empresarial ha tirat més els últims anys per, per l'escala i corda i no pas per el raspall de, de, per certa manera, que ha quedat un poc relegada i sobretot la zona de la capital, la zona més de l'Horta, ha quedat un poc més desconegut el, el, el raspall que no l'escala i corda, que és la modalitat és més practicada que el raspall també. Molt bé. Abans d'entrar en matèria, una xicoteta pregunta lingüística. Deuríem dir eh, pilotari o pilotaire? Eh, estan les dues acceptades per l'acadèmia. La, per eh, més lingüísticament, sí. jo no sóc un, ex, un expert, però si ens assessoren lingüísticament dirien que correctament és, és pilotaire. I pilotaire ha quedat més com un castellanisme valencianitzat i, i, i arrelat. Castellanisme que probablement vinga del basc, no? També, ve de la paraula pelotari, mm-hmm. i mm -hmm. així, pues, valencianitzant-la, pues, pilotari. Molt bé, i com has dit, eres jugador professional de raspall i per a la gent que és, no siga molt entesa en, en el món de la pilota valenciana, pues, podries fer-nos en un primer moment un, una explicació de quines modalitats n'hi ha i quines són les més practicades. Sí, a veure, hi ha diverses modalitats. Les més importants, com he dit, són l'esclai con i el raspall, perquè mhm. existeixen jugadors professionals, que, que són les dues que més tenen, eh, que més repercussió tenen però al mateix temps existeixen altres que són igualment importants i inclús més històriques. Eh, la pilota naix a partir de... Si fem una referència històrica, la, la pilota naix al mateix temps que la llengua, naix a partir de la conquesta de, de, de Jaume I, perquè ve de la zona de, de Provença, de la zona de França, que ja es practicava una, una modalitat eh, similar al tennis que es diatge de pom. Eixa modalitat, al conquistar el, el, el regne de València, eh, va arrelar a les terres valencianes convertint-se en les diferents modalitats que avui en dia existeixen. I segons zones, va arrelar més una modalitat o una altra a la zona, per exemple, si comencem pel nord de, de Castelló, la, zona, eh, la modalitat que més es practicava eh, va ser, eh, fou el, el fronton Frares, que encara existeixen molts i molts estan desconeguts en, en cases de, de moltes poblacions, sobretot de la plana, del maestrat, existeixen eh, instal·lacions de, de, de frontons en frares. Després baixant més, més cap a baix, la zona de, la zona de l'Horta, existeix tant l'escala i corda com també la modalitat de galotxo, que seria l'escala i corda practicada en el carrer, seria eh, pilota en una corda al mig del carrer val? després, eh, més cap a la, la zona de la Ribera, la Costera, la, la Marina, la Vall del Vall, de la Safor, és la modalitat més arrelada, és la modalitat de raspall. I si baixem més, eh, després al mateix temps, també se practica la modalitat de frontó, de frontó a mà, el que és el frontó valencià, la, la, mm, que té unes peculiaritats diferents a frontó basc, que després podria explicar. I després hi ha la zona d'Alacant, és, és està més arrelada a les modalitats a ratlles, que són, diuen que són les mares, la mare de, de les altres modalitats, perquè és la primera que naix, naix en el carrer, i està tant les llargues com la perxa com, com la palma. Després hi ha altres dues modalitats que pràcticament estan eh, desaparegudes, encara que, encara que continuen practicant-se, que són tant les galotxetes de Monover, també la zona d'Alacant, i eh, eh, la pilota grossa, que es juga... Són tant de la galotxeta de Monover com la pilota grossa, es juga en un trinquet més, més xicotet. I aquesta modalitat diuen que és la mare de l'escala i corda. Molt bé, i com bé has dit, tenien diferències entre la pilota basca i la valenciana. Segons tinc entès jo, la majoria de modalitats valencianes són de joc directe, no? No se juguen en, en paret, se juguen un jugador, diguem, davant de l'altre, i la majoria de modalitats basques són eh, d'estil de frontó podries també explicar un poquet la diferència també entre el cesta i així, no, així sempre juguem en la mà i totes aquestes coses? Sí, allí ha passat una, una cosa similar. Al igual que així s'ha potenciat més de cara als mitjans de comunicació i de cara a donar-li més promoció, tant l'esclavicorda com el raspall, eh, allí s'han de cantar més per les modalitats de frontó. Però també inicialment també existeixen altres modalitats de joc eh, directe. També per exemple, hi ha model, una modalitat que es diu el, el de l'oceà, que és igual que, le, que les llargues i encara es conserva en, per la zona de Navarra. Però despre, després també, i a més, se va popularitzar molt, eh, sobretot a principis de, del segle XX, la modalitat de sexta punta, el de remonte, que és la que gasten aquell instrument llarg, i després eh, existeixen altres altres modalitats, també, també existeixen diverses instal·lacions, com per exemple existeix també el trinquet francès, en el qual es juga, es pot jugar tant a pala com a mà, com, a, com un altre instrument que es diu el xare, que també és una altra modalitat, però les que, la que més s'ha popularitzat, la que més s'ha expandit, sobretot de cara al món empresarial, ha sigut la, la pilota amb el frontó, el frontó amb el frontó basc. I com alguna, alguna vegada haurem sentit o haurem vist una ressenya en televisió o en l'Extinta Canal 9 o en algun diari, eh, n'hi ha mundials de pilota i, i la selecció valenciana sol ser, sol, crec que és la més guardonada o la que més, la que més títols té, i ahir se juga, si no tinc entès mal, a un xoc, és, és xoc internacional, no? I quina seria la modalitat valenciana més propera al, al xoc internacional o, o si inclús este xoc naix d'alguna modalitat valenciana o... Eh, sí, eh, fa, fa uns anys, eh, els inicis de, de la Federació de Pilota Valenciana, que farà ara 30 anys, que se va desvincular un poc de, de, la, de la Federació Espanyola de, de, de Pilota, eh, se va crear, se va intentar investigar pues, en altres països eh, les diferents variants que tenen de pilota mà, perquè no sols es juga a pilota mà sin València, així, eh, així el país, sinó que també eh, hi ha altres països tant d'Europa com d'Amèrica que, que practiquen la, la, la pilota. Que de fet una cosa curiosa és que normalment eh, no sé, jo... vull dir, el joc de pilota no està comprès en tot un estat, normalment són eh, entitats menors, són regions on se juga, no? Per exemple, als Països Baixos crec que se juga en Frísia, pot ser, no? I, i no sé si és eh, dins de Bèlgica és més en Valònia o més en Flandes, crec que és més en Valònia, que també és una altra cosa curiosa. No, el joc de pilota no, no és una cosa que se juga en tot un estat, sí, ha quedat eh, relegada en zones i, de certa manera, encara que es juga en, molts, en moltes parts del món, és un esport minoritari en cada, cada una d'aquestes parts. Per això és important eh, unir, saber realment el que hi ha i el que pretén aquestes competicions internacionals és eh, fer, fer visual a lo millor una, una pròpia modalitat de cada país, és a dir, cada, cada competició que fan juguen una modalitat pròpia, però també tenen unes modalitats comunes que, que és la que han fet, de, per exemple, de joc internacional. El mm -hmm. solen ser el joc internacional i les llargues les que juguen modalitats comunes en tots els europeus i, i, i mundials. Però també caldria fer un estudi real, caldria fer un estudi real de, del món internacional per uni, intentar unificar al màxim aquelles modalitats, perquè, per exemple, el pilota basca també fan els seus mundials de pilota basca, independentment dels mundials de, de pilota mà. I parlant de totes aquestes modalitats, eh, són noves, no? Vull dir, el joc internacional tindrà 30 anys de vida, pot ser? Eh, ara mateix me pilles que no, no sóc un expert en Qui això, diu però 30, sí, no, 50, no, tindrà, no tindrà molts anys de vida. Eh? les modalitats tradicionals de pilota valenciana tenen molts més anys de vida, evidentment. I parlant de modalitats tradicionals i no tradicionals, probablement la modalitat més nova de la pilota siga el Madel. Pots explicar-nos un poc la història de tot això i, per, de fet, també podries explicar per què te fem a tu la pregunta? Sí, a veure, eh, el Madel, que ja vaig veure que vau parlar en l'anterior programa, Antoni, Antoni de l'Hostal, que ja va eixir, és, simplement naix per una necessitat de, de, de falta d'instal·lacions, per una reivindicació. Eh, la pilota valenciana va arribar a, a ser, a finals del segle XIX a principis del XX, va ser l'esport número 1 practicat pels valencians. Tot, tots els valencians coneixien la pilota i tots practicaven menys o menys la pilota valenciana i la coneixien. A partir d'ahir va, va, va encetar una decadència en el qual a poc a poc va quedar relegada a segon lloc, va ser oblidada per les classes dominants, va ser després tornada a oblidar per les institucions, que són les que tenien que haver promocionat, i a poc a poc aquestes instal·lacions van, a, van, van anar desapareguent. Si en Bujassot hi havia trinquet, en Godella crec que també, i crec que ja no existís res. És un exemple, en València hi ha historiadors que diuen que, que tenien catalogats 32 trinquets. 32 trinquets en diferents èpoques. I ara estem així pràcticament que suplicant que Pelayo sobrevisca. Mm. Està, eh, sembla que això ja està clar, que ja s'ha signat, però eh, el que ens ha costat n'hi ha una instal·lació simplement i continua sent privada, és a dir, València Ciutat no té cap instal·lació pública per a la pràctica de pilota valenciana, és a dir, la situació que tenim. Doncs això, aquesta situació és la mateixa que teníem, per exemple, en la nostra població en, en Castelló de la Ribera, que el trinquet és privat, els frontons estan mal construïts, doncs l'única instal·lació que es quedava per practicar, per poder pilotejar, era una simple pista de pàdel, que és un esport eh, de molta, que s'està donant-li molta difusió, molta repercussió, i hi ha pistes de pàdel per tot arreu. I la pista de pàdel és molt similar a un esport que he dit que pràcticament és desconegut, a una modalitat, perdó, que he dit que pràcticament és desconegut i, i és una de les mares, que són les galotxotes de, mano, de monover o la pilota grossa. Eixes modalitats és un trinquet reduït en una corda al mig, molt similar a la pista de pàdel. Clar, galotxetes, els més conservadors diuen sí, però que tingueu que jugar a galotxetes, però galotxetes i trinquets de pilota grossa no hi ha en cap lloc. Mentre que pistes de pàdel hi ha en tots els llocs. Aleshores, el que hem fet és aprofitar, eh, ocupar aquestes pistes per reconvertir per poder jugar a pilota i patentar un reglament, patentar unes pilotes, que la veritat és que les pilotes ha sigut el cert número 1, perquè en les pilotes bones pues, disfrutes, no fa falta enrotllar-te les mans, falta preparar-te, i és un esport pues, que està sense promocionar-lo molt, sense difondre'l molt, de moment està agradant i el boca a boca és el que està fent que l'esport vagi, vagi avant. Abans has comentat també dels trinquets mal construïts. Eh, una cosa que m'he fixat jo, no sé si serà certa o no, és només una percepció, eh, és un fet que pràcticament qualsevol localitat valenciana hi ha un frontó, quan la tradició valenciana de frontó és menor a la del joc, indirecte, eh, joc directe, perdó, i a mi em dóna la impressió que els trinquets que ten... els, perdó, els frontons que tenim construïts així en València són bascos, no? O són a l'estil basc, tenen les línies pintades com... no ho sé. Vull dir... Sí, és, els frontons que hi ha crec que se, crec que se van construir també de, en l'època d'auge, diguem-ne, diguem basc, i també s'han fet també al, al, al, a la distància de a les mesures reglamentàries del frontenis. Val? El, supone que també serà per, per utilitzar recursos, ja que el frontó valencià, el, el reglamentat per la Federació de Pilota, és de 25 metres, en tamborí, en la ratlla un poc més alta, això són un poc diferents, encara que se poden utilitzar també per a practicar la, per a practicar la pilota. Però sí, moltes, moltes instal·lacions de, de, de pobles sí que tenen compte en, en, en frontons. Eh, molt bé. Eh, abans has parlat també de Toni de l'Hostal, que va ser el nostre anterior convidat, i crec que tenim unes preguntes que ens ha enviat ell per, ens ha enviat per a fer-te-les ara i estem així també introduint una xicoteta variació en el format de la nostra entrevista. Quan vulguis, Toni, pots entrar a la, a, en antena i fer-nos les, les teues preguntes. Eh, qui folla més, els jugadors de raspall o els d'escala i corda? I ara un altre. Què és més difícil, fer-se la mà en, en, eh, en el guant i les planxetes o en el guant i els didals? <laughs> La, la primera pregunta, la veritat és que jo no ho sé, com, el que faran ells, el que deixen de fer, jo sé el que faig jo i se sol dir que els jugadors de pilota tenen, tenen en general tenen, tenen bastant èxit. En general, sense especificar molt. En, en general, sense, <laughs> sense molt especificar. Bé, molt bé. I eh, després la segona pregunta, quina ha dit? Que ha no, no m'ha quedat, no quedat clar. El que jo he entès és que, que és més fàcil fer-se la mà típica d'escala i corda o fer-se-la de raspall en els didals i tot això. Ah, val. El, eh, la diferència que hi ha és que se, se suposen que era la pregunta. Sí, si la <laughs> Supos... pensem que se preguntarà en sèrio, podem fer que, que si Suposem, suposem si que pregunta no, això. Sí, I si no, pues podem fer, si no podem... podem fer interpretacions. Moltes interpretacions. Sobre l'expressió fer la mà, exacte, que dona exacte. sí. Ahí està. Fer la mà és, és ara que ho dic, eh, lingüísticament, és, és una expressió que ve de la pilota valenciana. És a dir, quan tu tradicionalment t'envia a fer la mà, significa que se'n vaig a enrotllar-se les mans. Clar, com per... això tardes una hora aproximadament en fer-te-ho, pues, xiquet molestes, vés a fer la mano. Així és. I en raspall se sol tardar un poc més en preparar-se les mans que en escala i corda. Nosaltres solen tardar entre una hora o una hora i quart, encara que hi ha jugadors d'escala i corda que també tarden molt. Però sí que nosaltres solem protegir-nos més les mans perquè la pilota és un poc més pesada, hi ha una diferència d'uns 3 grams de, de, de diferència, i, i la pilota és molt més en el raspall és molt més agressiva i sol, i sol fer més mal a les, a les mans com aquí diu. O sigui que per a que els nostres oients ho puguen imaginar és la pilota de, de raspall és com si fora la típica pilota de baqueta però un poc més pesada, no? Més, més... Sí, la pilota és la mateixa. La vale, pilota... Tu a priori eh, les botes i les veus igual i no, no aprecies la diferència, però els jugadors professionals sí, perquè les, les per exemple, en, en tant individual o circuit bancaixa crec que solen utilitzar 44-46 grams, mentre que en el raspall solen utilitzar 48-50 grams. Mm -hmm. que la diferència és mínima. I aquesta diferència de pes, en què, en què, per què se justifica? La veritat és que, és que no ho sé, ha anat evolucionant, ha anat evolucionant d'aquesta manera i, i també és perquè si la pilota és més pesada en l'escalall corda, això crec és la mo... crec que és així, és, en l'escalall corda costa més de passar, és a dir, eh, si la pilota és molt més pesada, eh, si un jugador l'apreta, li pega més fort, al següent jugador li costaria molt més de passar. I quan la pilota és, és menys és menys pesada, és, és, hi, ha, hi ha més joc, hi ha més intercanvi de, de colps. Molt bé. Molt bé. I una pregunteta que tenia jo pensant en el Madel i ja en seguida passem al, al punt de parlar de, de l'estat actual del raspall, és, l'has dit que heu petantat una pilota que no va falta enrotllar-se la mà, que seria com una espècie de pilota de badana, per d'una forma, no? O, no ho sé, per això, pregunta total desconeixement. Sí, sí la, la pilota, és una pilota eh, com de badana, un poc més grossa, val? un poc més pesada i un poc més, més, menys botadora, val? qual cosa fa que és, siga mollo, eh, no falta preparar-se les mans, eh, simplement és anar i jugar, i és una pilota que, que, això, que afavoreix molt el joc, que afavoreix molt la iniciació. I respecte de les pistes, eh, se pot jugar, ho dic perquè igual algun, algun oient nou diu, hòstia, pues igual això mola, saps? M'anime a anar en els, en els amics a provar això. Les pistes serveixen les de que són de les, tot, totes les superfícies? perquè hem vist de pàdel que són com de gespa artificial o algunes que són de, de formigó directament o... Sí, la, la pilota és vàlida per a, totes per a totes les superfícies. Vale. Està, està en, sí, com dius tu, com en césped, començament... Mm -hmm. I res, si voleu trobar, ja ho dic als oients, si volen trobar més informació sobre, <laughs> sobre la modalitat del Madel, en madelpilota.com poden trobar tota, tot tipus. De, sí, de si t'has adelantat tant el que t'anava a preguntar, així que quede clar que és www.madelpilota.com i res, passem a lo que és l'estat actual del raspall que és la teua modalitat i, i el que dediques professionalment, i com, com, quin panorama divisaries del raspall en estos últims anys, o en, en, en guany, no sé com està el tema de les competicions, i si si ja han ja ha acabat tot, ja comença la nova temporada, no ho sé, però, però també pots dibuixar-nos un panorama més, doncs, doncs, per exemple, els últims 4 o 5 anys, com ha anat, si ha hagut algun canvi o... Sí, farà... Eh, farà 4, 4 o 5 anys, sí, la modalitat va pegar, va reviscolar, perquè hi havia, hi havia una nova generació de jugadors, feia feia vindre 10 anys enrere que, que feia falta una nova generació de jugadors, i la veritat és que aquesta generació va eixir i va reviscular un poc això, se van, van començar a obrir-se un pocs més trinquets, perquè va plegar un moment que sols hi havia dos o tres trinquets que, que feien partides professionals, se va eixe, eixe moviment, eixe moviment territorial se va obrir una mica a diferents comarques i va, se va incorporar més gent, a, més gent als trinquets i més gent a veure, a veure, a veure les partides. De fet, eh, se sol dir que, que, que avui en dia encara va més gent a veure les partides de l'espai que no a l'altra modalitat, escala i corda Eh, encara que, com hem dit, corda és més, com, més coneguda perquè sempre ha tingut més eh, drets de televisió, sempre ha tingut més la premsa de, de cara i això és el que ha faltat un poc a, al raspall per a, per a intentar obrir-se més a, al públic. També ha tingut com figures que siguen eh, reconoxibles, no? Vull dir, corda doncs, va ser primer en el de Murla, després ja va, va aparèixer Juliet i més gent, Eusebio, i arribem a estar el genovès o fins i tot Álvaro. Mm es parla d'aixa generació, val? Això és una, una pregunta important, perquè sempre se parla de que, i ahir vull reivindicar jo un poc, perquè sempre se parla de que les màximes figures de la pilota en general han sigut el de Murla, ha sigut Juliet, ha sigut Robellet, ha sigut Eusebio, ha sigut Genovès... Són les màximes figures, però més concretament, de l'escala i corda. Clar, perquè en el raspall també hem tingut les nostres figures. Eh, estiu, està Siscar, ha estat Malonda, està Pasqual de, de Genovès, està Diego d'Oliva, està Waldo ara, que és 10 vegades campió de l'individual, i de certa manera, uns en una modalitat han sigut les màximes figures, i també han sigut grans figures de la pilota valenciana, però també els, els de Raspall han tingut els seus campions, i al mateix temps que eh, Eusebio, Genovès i companyia omplien els trinquets, també omplien els trinquets a rebentar de les figures del espai. Sí, i ara, i ara que has parlat de Waldo fent comarca, perquè Waldo, si no m'equivoco, és de Rafael Buñol, no? O... És d'Oliva. O és d'Oliva. No, pues el de Rafael Buñol tenia un nom, no me'n recordo ara. Bueno, ha sigut un lapsus, però sé que en, en Rafael Buñol n'hi ha una... És com una illa dins del raspall perquè en tota la comarca de l'Horta Nord el que més se sol, se sol practicar és és el raspall o la gal... o és el raspall, perdó, l'escala i corda o la galotxa inclús en els pobles que no tenen trinquet, que són la majoria, i en Rafael Bunyol és com una illa del raspall, no sé si és perquè ve ixa... Perquè, clar, que tu has comentat que són les, lo, lo que són les comarques centrals del País Valencià, el que sol sí. ser la, la figura del, del raspall. Sí, en Rafael Bunyol va haver un cas concret que crec que es va... Ho vaig llegir en un article que va ser exportat per un, per un aficionat que, que crec que era de... no sé si era de la zona de la Marina va, se va passar a viure en Rafael Bunyol i uh -huh. no sé com van començar a practicar el, el raspall i va arrelar en aquesta població i, i així que fins al dia d'avui que ha quedat com una com una illa de, de, del raspall per això es diu que Rafael Bunyol és la illa de, del raspall, perquè és l'única zona de on se practica habitualment i el club mhm. destina més a la modalitat de raspall. Eh, molt bé, eh, si voleu també parlem eh, precisament per a reivindicar aquest circuit professional de raspall, eh, podem parlar de l'últim trofeu eh, president de la Generalitat, que és el nom que rep el trofeu de, de individual professional de raspall. L'última edició fa la de l'any 2014, que se va celebrar entre novembre i desembre, i que va ser la primera que no va tindre patrocini de Bancaixa, que és la desapareguda Caja Ahorros de València i de més llocs. Podries explicar també un poc d'aquest torneig on tu vas participar, de fet? Sí, l'any passat eh, sí, va començar i va començar a iniciar notícies en la pèrdua del patrocini de Bancaixa, perquè va, al desaparèixer Bancaixa era un patrocinador important per a aquestes, per a aquestes competicions i el patrocini el va suplir un poc, ara que recorde, de certa manera va suplir un poc la Generalitat val? Eh, va tindre, les competicions va tindre patrocini de la Generalitat Valenciana, tant la d'Escala de Corda com de l'Espai. I res, va ser... Al principi també va haver un... Va haver sorpreses perquè el mateix Waldo va renunciar a jugar perquè hi havia hi havia indiferències, perquè va ser el moment en què Valnet, l'empresa de gestora, es va fer càrrec també de l'espai, i Waldo va renunciar a jugar. Tot i això, Paixir bon campionat i la final aplegaren eh, Pepe i Marraí, en què Marraí, eh, també del meu poble de Castelló, va ser, va ser campió. Estàs escoltant La Represa, un programa de Trellat. Doncs així perquè tenim la final d'escala i corda, que la juguen Soro i Puigol, Puigol segon, i no sé si has vist, has vist alguna partida de, del campionat, com, com, quina seria la teua travessa en, <laughs> en esta final o com veus els, els finalistes? Ha estat seguint prou el, el, el campionat i és una final molt, molt esperada i, i, i molt oberta. Eh, pràcticament crec, crec que serà la més oberta dels últims 3-4 anys i ja que bueno, juga l'actual campió, que és Soro, que està mentalitzat de que ell vol tornar a, vol tornar a guanyar i s'ha preparat per a, per a fer-ho. I després ja està un gran aspirant, com és Pujol segon, que porta una trajectòria, porta un any eh, brutal i està també molt preparat i s'ha preparat a consciència per a, per a intentar en la seva primera final aconseguir, aconseguir el títol. Pensa que és una final molt oberta. fet, avui, este matí s'ha fet la, la presentació en, eh, en Pelayo i, i això, i esperem que, que el diumenge siga un gran dia per a, per a la pilota. Puigol, com bé has dit, està com ascendint molt, és un jugador, crec que jove, no? Té 24 anys ara actualment, crec, i té la seu, el seu seguici de fans que són anomenats els Puigol fans, no? Un fenomen, a lo millor, un poquet curiós, no? En aquesta època que estem de d'idolatries esportives que la pilota també arriba també arriba a aquests fenòmens. Sí, la veritat és que Puigol és com un... com caldria ser un jugador estàndard, és un jugador que s'ha preparat molt eh, a consciència, s'ha dedicat molt a la preparació física, s'ha dedicat també a la seva repercussió mediàtica, està també en xarxes i prova d'això per el seu grup de seguidors. Això és el que hauria passar en, en qualsevol jugador de, de pilota, que passa pues, que les circumstàncies no han, donat, no han donat per a més, però bueno, això pot ser un inici per a que, per a que els jugadors eh, comencen a, comencen a, a això, a tindre, tindre els seus seguidors i implicar-se més en la, seva, en la seva imatge, que és molt important. I com bé has dit, eh, arribem en un moment en què Pujol està molt fort, està, diguem, com reivindicant-se a si mateixa com a, com a gran figura, però també arriba en un moment que podem dir que és la plenitud del Soro tercer, no? Sí, sí, sí el Soro, encara que porta molts anys jugant, encara que ja ha guanyat tres, tres, tres campionats individuals consecutius i ha plegat a cinc finals consecutives, que també és un, un número espectacular, ha sigut campió de bancaixa i actualment és el número 8, és el que més facultats té per a jugar a pilota, això no, no, no, li, no li ho té que llevar ningú. I, i evidentment ara per aquesta final és també el favorit, perquè l'actual campió i li s'ha de tenir molt de respecte i, i també eh, merescudament, merescudament està fent un, un, gran, un gran any també, no n'hi ha que, no ha que oblidar-lo ni deixar-lo de banda. Molt bé, i eh, bé, estem fent comarca perquè, de fet, els dos finalistes, un de Massa Alfassar... Un de Massa Magrell, són Massa Magrell. Magrell. Estan al costat dels dos pobles, m'equivoco a voltes. Mm. Un de Massa Magrell i l'altre de Vinalesa. Vull dir, estem així fent comarca de l'Horta Nord. Sí, i bàsicament el que has comentat tu és una final esperada perquè molta gent ja s'imaginava que anaven a arribar a la final els dos, no? Vull dir, que que les travessers apostaven perquè la final anava a ser Soro, Soro Puigol, no? Una vegada van veure els creuaments. No sé si el seu camí ha sigut, ha sigut fàcil relativament per a d'ells per arribar a, a la final, Sí, perquè ja des del principi se dia la final serà Soro Puigol. Sí, en un principi, sobretot per ixe, per ixe per aquesta gran imatge, per aquesta, estima que té Puigol per, per tota l'afició i per tot el que arrastra, però, però també, per exemple, abans de les semifinals, també un clar candidat era Fageca. I no oblidar, <clears throat> perdó, i no oblidar, no oblidar també a Miguel, que Miguel també va ser campió. Eh, el que passa que una vegada plegaren les semifinals faig que Fageca va renunciar a jugar perquè ja arrastrava moltes lesions a, al colze i l'impedien jugar Eh, no oblidem que va ser el subcampió l'any passat, que va fer un gran campionat. I després de la primera partida, que un Miguel va perdre ja contra, contra Soro, pues tot el món pues, dia ja que, que, que Puigol i Soro seria la final. No obstant, en l'última partida Miguel va aconseguir fer 45, és dir, que va estar prop d'intentar guanyar a, intentar guanyar a Puigol i veurien què haurà passat. Mm -hmm. També és veritat que normalment en la pilota sempre hi ha clars favorits, no? Faria quatre anys que estiguem fent aquesta entrevista parlaríem d'Alvaro i de José Cabanes. Mm. Sí, José, bueno, José, malauradament no em puc parlar en esta edició de José perquè va tindre una, una lesió farà, farà un mes, una lesió molt forta en, en, el, en el turmell i, i José ha sigut un, un dels grans cracs de la pilota. Ell ha tingut molta, molta mala fortuna a les lesions, es va lesionar del colze, vaig sí. recuperar, del muscle... única vegada que he vist jo a José Chuar va ser en el trinque de Torrent, crec que va ser l'estiu passat i crec que se trenca una costella en un col contra l'escala, o sigui sea, que, és, que està un poc agafat el pobre des de sí, sí, mos hem de donar-li ànims perquè segur que... Sí, sí, hi ha que donar-li ànims perquè ell val, i, i, i, i tot i això ell no renuncia mai a jugar, està, estava fins a la lesió, estava en un molt bon nivell de, de forma, que estaven entre els tres millors restes, en tant sobre Pujol com José, tot i les lesions que ha tingut. És un jugador, per això, tot i això, ha, ha plegat moltes finals individual i ha tingut la mala fortuna també de topar-se en, un, en un dels grans dominadors de, de, de, de l'individual Corda, que ha sigut Álvaro. I parlant de dominadors, eh, en el que és la, el raspai, que és la teva modalitat, quin panorama es dibuixaries de, dels grans les grans figures, per la forma de, del raspall, si igual pecan, sense pecar de modestia, on te consideraries, si te consideraries tu una, una d'aquestes figures. <laughs> Eh, jo ara actualment no passe per un bon moment de forma, però sí que, sí que ara un any pues, he estat en, en, en bon moment i està disputant competicions, però, però hi ha que destacar sí que els verdaders dominadors i un del principal jugador, i eh, jo catalogaria com el millor jugador de la història, és <clears throat> és Waldo. El Waldo ha sigut 10 vegades campió de l'individual, que uf, és molt, i inclús molts campionats no ha participat, també per lesions, també ha sigut un jugador que ha tingut moltes lesions, i altres perquè s'ha negat a jugar o no s'ha no disputat tot això, ha guanyat 10 vegades i en any torna, torna a disputar-lo per la porta gran i ja està, ja està en semifinals. Després ha hagut altres, altres grans dominadors, com Pasqual de Genovès, que també va guanyar uns quants, uns quants individuals, després Juan de Genovès també, que va guanyar 2 o 3, Carlos d'Oliva, Diego d'Oliva també. Tots aquests jugadors han sigut, han sigut grans, grans campions. I després l'últim, que va, va, va fer un any espectacular com és, com és Marraí i va ser campió individual. Mm. Aprofite per a dir que la referència que he fet abans a, a Rafael Buñuel en referia a Moro, no, Waldo ha sigut un, un xicot de lapsos que he tingut, així que disculpes a, mm. als nostres mm. oients. I... I bé, vull dir, estem en un moment prou, prou dolç de la temporada de pilota, no? Este diumenge tenim la final de l'escala i corda i estem en semifinals de, de l'individual de l'espai, la qual cosa vol dir que tenim partides molt bones a la vista. Si voleu, eh, ara que hem fet un repàs a la història de la pilota, hem parlat del moment actual, Uh mhm. -huh. també podem fer un, una visió de futur de com veiem el futur de la pilota valenciana a, la pròxima dècada o la pròxima generació o, o fins on vulguem arribar. Podríem començar parlant, per exemple, de... Bueno, jo també volia... Has dit en la, en la teua presentació que, que eres de redactor o alguna així, has dit de pilota veu o, o, o quina és la teua funció dins de pilota veu o un dels fundadors, no sé quina és... I més que res que ens contaré és que ve a ser, que també això entraria dins del futur perquè va molt en relat en, en el que ve a ser els mitjans de comunicació que després parlarem que ha passat amb tot el tema de Radio Televisió Valenciana. Sí, podríem, podríem començar parlar, parlant per ahir. Mhm. Fa... Bueno, eh, soc coordinador, actualment soc coordinador de Pilota Això. Veu. Val? Pilota vale. Veu és un diari digital de, de Pilota Valenciana. Val? Un diari que naix, ara fa el, el passat 9 d'octubre va fer un any, i naix simplement per una necessitat de promoció, de difusió de la pilota. És a dir, els aficionats a la pilota no tenien cap mitjà on poder eh, trobar informació sobre pilota valenciana, on poder qui juga avui, on poder saber com va quedar ahir aquest resultat, on saber quines competicions hi han, on saber quines moletes hi han. No hi havia cap, cap mitjà, cap referència, sí, hi havia molts que parlaven puntualment, que solien fer coses. Ja, En aquest moment existia també eh, pilotavalenciana.com, que era, cal fer referència perquè era un portal que solia fer un poc de seguiment, sobretot a la vessant professional, però no n'hi havia un, un mitjà que englobara, que intentara ser la veu de tota la pilota valenciana. Anteriorment crec que va existir Tagarinet, no? però va desaparèixer tant el mitjà com la persona que el portava en l'any 2008, si no m'equivoque, per la qual cosa se pot dir que hem estat fent de mitjans sobre, sobre pilota durant prous, prous anys. Sí, eh, eh, Tagarinet va ser, eh, que Glòria estiga, eh, va ser un dels principals iniciadors. Ell tenia un blog de, de pilota i va ser un dels primers que, que tenia prou seguiment perquè, per això, perquè la gent necessitava amb, amb seguir la pilota valenciana. I tenia un bloc i intentava, eh, a la mesura de lo possible, dins de les seues limitacions, eh, fer una feina que la veritat és que va ser una gran feina per, per, per aquesta persona i va ser iniciador, va ser premiat també en aquell moment per la federació, per la, per la gran tasca que feia de difusió. Estem parlant, si ens donem compte, de mitjans de la dècada dels 2000, que mm. és l'època en què el nostre primer convidat, Vicent Vaidal, diguem, va començar a fer la seva tasca de divulgació precisament per aquestes xarxes que, segons entenia ell, hi, eh, hi havia una demanda de gent que volia eh, obtindre informació sobre temes valencians. Hi havia també una oferta de gent que volia parlar sobre València, però no tenia cap altre mitjà que no foren els blogs per parlar d'aquest tema. I també és la mateixa dècada des 2000 on Toni de l'Hostal comença a fer alguns dels seus projectes un poquet estranys, però com puguen ser aquell concurs de figures mundials, la cabota i una sèrie de mitjans relativament desconeguts, però també relativament eh, coneguts, perquè eren molt importants en l'escena valenciana en aquesta època, perquè moltes voltes que no n'hi havia res més. Clar, va ser, va ser una, una iniciació a aquest moviment, aquest moviment de xarxa, aquest moviment virtual, aquest moviment d'internet, tan necessari per l'evolució mateixa de la societat. Va ser, va ser els inicis. Al mateix temps, va, això va desaparèixer el 2008, per ahir, després ja simplement eh, existien les pàgines de la federació, la de pilotavalenciana.com que, que, sí, que he comentat. Algun diari, no sé si, per exemple, el Superdeporten, igual treu una pàgina mm. un hmm. dia o dos a la setmana, I després no? hi ha notícies en superde... alguna notícia en Superdeporten, és el que més ha, estat eh, traent, després alguna en Levante, alguna a les províncies, però no n'hi havia una informació constant i una, una informació necessària per, a, per, a, per al públic, i sempre relegat a l'última pàgina, ah, pàgina dels esports, o hi havia, després cal dir també, que sí que existia, que eh, existia Canal 9, existia Radio Televisió Valenciana, eh, encara que feien partides, feien partides normalment indiferit, eh, no feien, feien poques partides en directe, feien diferit i feien un programa també que es deia el programa Trinquet. En, la, en el primer era, en la primera reducció, este programa va deixar d'existir i les partides a poc a poc van ser menys i van ser més indiferit i, i, i fins que se va finalitzar missió de partides. Val. Eh, a partir d'ahir sí que se va quedar... Eh, se va quedar en el món de la pilota, se va quedar a cegues, no tenia cap, cap difusió. I va ser quan va aparèixer ja la, la, la pàgina web que crearen, que ens juntarem un grup de col·laboradors i gràcies a, al suport de, del diari La Veu, del País Valencià, eh, que es va donar suport, eh, van començar a, a, a dissenyar el diari i fa un any que va, que va aparèixer i, i s'han convertit ja en un, en, un, en un referent. Podem dir que estem d'aniversari, no? Just ara fa un any, ja estem en 2015, 9 d'octubre de 2014 va ser com va néixer el projecte. Sí, ara ha sigut el, el primer any i estem molt contents de com, ha, de com ha funcionat, encara que som conscients de que fa falta un poc consolidar el projecte, de que fa falta un poc que les institucions i els patrocinadors creguen en nosaltres per anar finançant el projecte, perquè si no, sense finançament, qualsevol projecte pues, doncs, acaba morint. I hem demostrat que és un projecte molt necessari per a la gent de la pilota i per a la societat valenciana en general, perquè a poc a poc el que volem és obrir la pilota a tota la societat, anar creant xarxes i anar que a poc a poc la pilota siga el nostre esport. Molt bé. Eh, també hem parlat de Canal 9 i del seu paper normalitzador, fins i tot de la pilota, no? Toni de l'Hostal, que és l'anterior entrevistat, va dir que ell era un aficionat de caixó, és a dir, que se va aficionar en plan un dia obrint la tele i dir ui, mira, si està una, una gent, ell ho definia com una gent en un sòtano pegant pilotaes i va dir, ai, pues això està xulo. Però també podem fer una visió un poquillo més... No sé jo si negativa, però jo crec que sí caòtica, no? Perquè abans comentaves l'Ero de Canal 9 i com això ha afectat a que hi haguera menys repercussió de la pilota, però de fet Canal 9 crec que va ser responsables de per les seues emissions televisives que el trinquet de, si no me'n recorde malament, el genovès estigui pintat de blau, que se gastaran pilotes blanques i una sèrie d'innovacions per a fer més atractives també les emissions per televisió, que n'hi havia càmeres també en les parets i tot això, i i bé, no sé, és un poquet una ironia, no?, perquè també l'anterior Consell, una de les coses que va fer en la seva política de, de senyals d'identitat crec que va ser també la de fer que cada institut nou que se creara o cada escola nova que se creara tinguera uns mini trinquets, mini trinquets que, que l'anterior entrevistat ja me va dir que, que no eren massa útils si no se'ls donava, eh, la seu, si no, si no se donava una correcta utilització. Què ens podries dir sobre totes aquestes, no sé jo si idees soltes que a voltes doncs se soltaven, se portaven a terme, però tampoc no n'hi havia un pla estratègic o... Sí, durant... Cal dir que durant els últims 20 anys eh, la pilota també ha sofert una, una, una política de, de grans esdeveniments. De grans esdeveniments començats per el terrat i sense oblidar un poc la, la base, sense fer un estudi propi de que, del que cal realment eh, fer en la pilota. Això el que ha fet és que no ha servit per a res, sinó per a malbaratar diners. Val? Un exemple que has dit, per exemple, el, el trinquet de Genovès i la ciutat de Montcà. Són uns exemples molt grans. La ciutat de la pilota de Montcà i han invertit 15 milions d'euros sense ningun estudi previ, quan hi han milers d'instal·lacions per tot arreu del país, per tot el territori de dalt a baix caiguent quan s'haurem pogut reformar, reutilitzar i adequar per a utilitzar-se per les diferents poblacions. El trinquet de Genovès era un dels millors trinquets que existia per a la pràctica tant de, de raspall com de l'escala de corda. Pues, per ser un referent, se va convertir eixe, se va curtar i se va fer blau. Això va ser eh, perjudicial per a, per a la pràctica de la pilota. Eh, perjudicial que en aquell moment no se va, no se va denunciar, però després de l'aparèixer Canal 9 sí que se va dir tot i, i ara actualment s'ha tornat a pintar blau i s'ha tornat a fer eh, s'ha tornat a pintar blanc, perdó, i s'ha tornat a fer més llarg en les mesures que, que ja existien antes, ja s'està utilitzant i ja s'està disfrutant jugant a pilota. I ara que es parla de mesures, també fent un xicotet incís, vull dir, en, les, en la pilota valenciana es trinquet sol passar un poquet com en el futbol, no? que no n'hi ha unes mesures concretes, perquè n'hi ha trinquets més, més estrès, més llargs, més amples, més curts, no? Sí això és un dels principals problemes de, de la pilota també, que és no hi ha ninguna regulació, ninguna estandardització. O sí sigui que se va fer en uns inicis en la federació, se va intentar fer un catàleg d'instal·lacions, però suponem que això, això va ja fa 30 anys, fins avui en dia no s'ha tornat a fer res. Això fa falta un projecte de base, un projecte en què se cataloguen realment totes les instal·lacions que hi ha de pilota valenciana existents, el seu estat, i com eh, caldria fer-les les, les, les noves. És a dir, no pots fer un trinquet de, de dir, pues, de 40 a 60 metres, tot vàlid. No, hi ha unes mesures, no fer-los tots iguals, però sí un, uns cànons, uns cànons estàndards per a poder-les construir, no que un trinquet no tinga galeria... És com si comparar en qualsevol esport. Imagineu-se que un camp de futbol tinguera quatre porteries, o... És el mateix. Eh, però això ha passat. Al mateix temps ha passat, que heu comentat, lo de les construccions en, el, en les instal·lacions així també ha sigut una, una, una, un gran esdeveniment, és a dir, pues, anem a fer instal·lacions, perquè la proposta era bona. La proposta... que en cada institut n'hi haguera un trinquet, Clar. per exemple, o, o un, un frontó... La, pro, la proposta mm. és bona, però eixe, i, que crec que va ser Manuel Tarancón el que en el 2000 se va aprovar la llei de construccions que avui en dia continua vigent encara que s'està incomplint i no s'estan construint instal·lacions, també cal dir-ho. Però eh, abans de construir-les s'havia de fer un estudi real i com deuen ser aquestes instal·lacions, no construir-les llau. Què està passant? Doncs pues que s'han construït per a la foto, que molt boniques per fora, però després no són aptes per a jugar. I l'esport de la pilota cal dir que és el més fàcil de practicar pel món, perquè la pilota naix en el carrer, imagineu-se, qualsevol instal·lació que siga millor que, que el carrer és molt fàcil de fer, però aquestes instal·lacions serveixen menys que un carrer normal. I n'hi ha milions i milions d'euros invertits mentre els xiquets no coneixen la pilota perquè tampoc els, els mestres tenen formació, ni els professors tenen formació en les universitats públiques. Se denuncia des d'ara que tant l'única universitat pública que ha incorporat ara la pilota valenciana en el currículum educatiu dels professors és la Universitat d'Alacant. Ni la, ni la Jaume I de Castelló, ni la de València tenen, tenen pilota valenciana els professors i mestres. És l'esport nostre que ningú professor sàpiga, sàpiga impartir pilota valenciana, passa que els xiquets no, no l'aprenen. Però, per exemple, sí que hem vist que eh, la Setmana de Benvinguda de la Universitat de València patrocina alguna partida en, en Pelayo, o patrocinava, bé, crec que continua patrocinant, no? I també hem vist que, que la Universitat Politécnica de València té un trinquet dins de la seva ciutat universitària. I són xicotetes coses, són gotes en un desert o com vam... Sí, a veure, per exemple, la, que la Universitat Politècnica tinga un trinquet, tinga dos frontons, això és molt important. I cal dir que sí, que el, el trinquet de la Politècnica és un trinquet molt, molt apte per a l'ús, està molt, això sí que està molt ben, molt ben construït, i el que fa, el que fa falta és donar-li ús, obrir-lo a, a la societat, perquè és l'únic trinquet, és un, junt al Pelayo, és l'única instal·lació que n'hi ha que n'hi ha en la ciutat de València, però també també és privat, és ús de la Politècnica. Aleshores, n'hi ha que veure com, com obrir-lo. Hi ha una escola que actualment està en funcionament, que, però és simplement per als universitaris de la Universitat Politècnica, en el qual puc dir que sóc, el, sóc el, des dels monitors en que està, que està allí a l'escola. Això des de fa reivindicació, que qualsevol que vulgui aficionar-se a la pilota, doncs, dintre de la, de la, de la Universitat Politècnica doncs, podria, podria aprendre. I després la Universitat de València també té una escola en el frontó de, de Blasco i Banyes, allí hi ha un frontó, un frontó cobert, hi ha una escola que també, també es fa entre setmana, i és un dels patrocinadors també de l'empresa de l'empresa Banlet, Per això fan lo de les partides de, de benvinguda, que és, és, és, està bé, és una, és, una, és una cosa que deu d'estar present, perquè la pilota deu d'estar present en la setmana benvinguda, en qualsevol esdeveniment cultural deu d'estar present, en qualsevol festes del poble deu d'estar present, però falta aquesta major difusió, aquesta major repercussió de cara a obrir-ho a, a l'àmbit universitari per a que els universitaris ompliguen el trinquet i vegin la, i vegin la partida de pilota. Aprofitant això que has dit, jo et vaig conèixer a tu sense anar més junt en, en, aquest, en aquest curs de, de pilota valenciana de, del Politécnico, en aquesta escola, i què es podries comentar d'això? Ho veus com un té futur? Com està? Jo, jo l'últim, jo després d'acabar la carrera per motius laborals i altres motius no vaig poder continuar i com, com ha estat estos últims anys l'escola, si hi ha hagut, ha hagut gent nova que s'ha aficionat o, o s'està tenint, un, està tenint èxit, encara que siga poquet a poquet. Mm. L'escola eh, està funcionant, tots els anys no han parat, eh, Eh, hi ha un bon grup, n'hi ha solen anar entre uns 10 i 15 que estan, hi ha unes 15 places ofertades eh, però falta això falta que hi hagi més places, que hi hagi més, més, més tors, perquè sols hi ha un, un grup, entonces aleshores el grup és, és molt... Hi ha molta diferència de nivells. Aleshores, mm. abans sí que hi havia dos, dos grups, hi havia un, un nivell d'iniciació i altre de perfeccionament, en la que ja anava gent que, que jugava i eh, aleshores eh, trobem aquesta dificultat de que qui vol apuntar-se pues, ha de ser la, la labor del, del monitor, ha de ser molt bona per a que ni els que comencen se ho deixen ni els que, ni els que ja tenen nivell se ho deixen i puguen jugar uns entre, uns entre altres. I sí, jo estic content de l'escola, estic content de les instal·lacions i, i de moment sí que està, sí que està funcionant bé. Eh, molt bé, doncs si voleu per acabar el programa també podem parlar, de, a banda del cas concret de, del Politécnic, de quantes escoles no, pugui haver de formació i de com això afecta el futur del nostre esport. Sí, eh, això sí que ha revisculat durant els últims anys que la federació ha fet un prou tasca de, de, de promoció com a moviment escolar, sí que hi ha moltes escoles de pilota que funcionen, i a poc a poc són més xiquetges que solen acostar-se a, a la pilota, encara que falta pegar aquest salt, donar-li donar, -li, difusió, tant en mitjans de comunicació, tant en les escoles, però d'educació obligatòria, tinguen tot dintre, ho tenen dintre del currículum educatiu, però com he dit, no, sé, no s'imparteix les, en les assignatures d'educació física perquè els professors no la coneixen, i bàsicament tot això, les instal·lacions, intentar fomentar-les, intentar aprofitar-les, intentar obrir-les a la població, i i bàsicament això, juntar actuacions culturals, actuacions, moltes, moltes coses són les que es podrien fer-se per a que a poc a poc anar fomentant un poc pues, la pilota. Aprofitant que estem en Godella, així sí que tenim una escola que, que funciona poquet a poquet, la du el, el club del, del poble que juga a Galotxa, i és molt, molt... És, de fet, la promoció que fa l'Ajuntament és que és molt barat, crec que són 6 euros cada quatrimestre el que val per als xiquets que, que vull anar a l'escola i des d'ací, pues, doncs, aprofitar també aquesta molt mitjà de comunicació per a, per a donar difusió i se fa, en, i se fa en, el, en el carrer artificial del poble i si voleu per acabar l'entrevista podem comentar el, el que ha sigut el, un boom, podríem dir, de, de la galotxa, que és la tercera modalitat en, en se podrien dir en, en ser practicada no? després del raspall i, i l'escala i corda i és una manera de, barata, però una forma de, de fomentar la piloto també, no? Perquè així crec que el, que el carrer se va construir en, crec que van ser 30.000 euros o inclús, inclús tira cap amunt. O sigui, igual pot ser menys, menys diners i... Mm. Va haver un boom, sobretot de... La Garrotxa, la veritat és que és una, és una modalitat que funciona molt bé a nivell de clubs. Val? Sobretot a esta zona hi ha dos campionats, que està l'Interpobles i el Corte Inglés, que Interpobles, que és l'Edicom, també eh, que funciona molt bé, hi ha molts clubs, hi ha més de 100 equips participants, eh, hi ha moltes escoles, també, també se fa a nivell de, de, escolar, i va haver un boom de, de construcció de, de, de, de canxes artificials. Jo personalment pense que això va ser un poc eh, des de l'inici va ser un error, un error per aquesta estandardització i aquesta reglamentació de les instal·lacions, perquè el que se va fer és desviar la pilota de, dintre de les poblacions, a les afores, construint una, una instal·lació específica, una instal·lació similar en, en un, com un carrer. És a dir, carrers n'hi ha mil que poden jugar a pilota i poden jugar dintre de la població. El que s'ha diu que és facilitar jugar en aquests carrers dintre de les poblacions i no construir instal·lacions antiquades i passades de, de, de història. Perquè, sí, per, perquè el mateix preu tens un trinquet i en un trinquet pots jugar a totes les modalitats, també pots jugar a la galotxa dintre del trinquet que damunt és el més curiós, que és un carrer artificial, vull dir, se sembla com un, un, una contradicció en si mateix. Sí, és com si, jo què sé, com si comparant-ho en qualsevol esport. Eh, agafes el futbol, és com si fores... El futbol se va començar a jugar en un camp de, de, de, de tarongers, com si ara agarres i construís un camp de tarongers en un altre lloc per a jugar a futbol. No, tu ja que el fas ben fet, fas un, un camp ben fet. Però això ah. va ser una cosa que se va reglamentar i se va, i se va portar a les institucions i se va quedar i se va acordar que la galotxa pues, podia jugar-se en aquestes canxes. Això és la, això és la meva opinió. Després és més conservadors, els més galotxeros, potser més se tiren damunt i no opinen el mateix. Però jo penso que s'ha de conservar, de certa manera, el carrer eh, natural per a jugar a aquestes instal·lacions, per a jugar a aquesta modalitat, i després, si volen ja, pues, jugar en el trinquet, que també poden jugar a galotxa. Molt bé, doncs si voleu despedim així el nostre programa. Que sí. I crec que ja hem arribat al temps, que Jordi ens mira en una mm. careta molt impacient i, i tu mateixa, Miquel. Sí, per res, despedim com sempre als nostres, al nostre convidat i als nostres oients i fins la setmana que ve i de moment una bona notícia que és que estem, se'ns estan quedant curts tots els programes, així que esperem que continuï així, així que moltes gràcies i fins la setmana que ve. Jo sí, voldria dir que aprofitar que la pilota la veritat és que és un esport molt, molt xulo, que enganxa, jo convidar a tot, eh, a tot el món que, que vagi als trinquets, que veja alguna vegada una partida de pilota perquè segur que li agrada o que comença a practicar-la. Després a la nostra web piloteu.com podreu trobar tota informació de pilota i res més, gràcies a vosaltres per haver-me convidat gràcies per la tasca que esteu fent, perquè és molt important i la veritat és que els programes són, són de qualitat i, i endavant. Moltes gràcies a tu i fins a la pròxima.